Hi guys, Jan here and welcome back to the present. So karon natin question kay Hoan. So technically yung question is like unsa daw ni unsa daw nimo pag-deal work ethics wise sa isa ka tao or ka workmate nimo na wala dire wala dito. So magdepende na siya. Let's say butan siya sa duha ka sa duha ka lahi-lahing sitwasyon. Let's say first first situation ikaw ang manager, ikaw ang supervisor tapos nagre-report siya under you. What you can do is imo siyang storyaon about it. Like diretso lang. Bay pwede, pwede mo mag uh, separate ng one-on-one session, nakamulan jud duha sa isa ka room kanang private siya na session para makasabot ka sa iya and then you can also give feedback. That's it. Kung ikaw manager, that's it. Pero kung naka sa ikaduha na sitwasyon which is I think mo ni siya ang daga no kana bitong same og level no same og level na ikaw nagkatrabaho kag tarong pero siya wala siyang trabaho og tarong ang sad reality man gud ana is naadyo mga workmates na inana and it's also a sign of bad culture for the company because kung gwapo man gud ang kultura sa kumpanya ba maulaw man gud ang isa ka tawo na dili mo trabaho kay kung dili siya mo trabaho mahulugan na is the company or the culture itself will kick that person out. Mag siya namingon na, dili mo kubagay bagay ng kulturahan na niya, mahawa na lang ko kay, pangit kayo, lisod kayo siya. Siya ang manlisod ba? But if the culture is giving him permission to do it that way, then that's another struggle. So what if ikaw tong tipong tao na diha, na same lang mo og level, pwede lang mo siya pasagdan actually. Kaya at the end of the day, ikaw, you're, you're doing your best, ikaw man ang makatuon, you are actually benefiting from it and you are gaining more experience from it. And you have a story to tell. Right? Pero pwede po ni mo siya ingnan. So, dayon mo, bay ka ng, taro mo na itong trabaho na to bay. Kaya lisod kayo na inani, na inana mo inana imong ginabuhat tapos dili siya makatabang sa company dili po siya makatabang sa imwa so pwede mo siya prank prangkahan pero ang problema what if pag ni mo, mingon siya ngano mabuot man ka dili man ka, dili man ikaw ako kana lahi na po <laughs> siya sa another situation so at least you already did your part no actually before karon ako na remember uh, gibuhat po na ko na siya sa okay, so managerial level tapos managerial level po tong kauban na mo giingnan ako siya about that no kasagaran sa iyang team man good nag sa iyahang pagdala sa team so since murag siya man operations akong HR diri sa ko nagpahungaw sa akong gipahibalo sa iyaha ang problema is after I told him, it's a guy, after I told him that, ang nahulog kay, wala rapod sa iya ha. So, wala rapod sa iya ha. So, nahulog, wala po yung mabuhat iyang team, pero gibuhat na mo among part by informing him about it. Sometimes, even if you do, if even if you did your part, but if the person doesn't want to contribute sa iyang part, uh, mo na siya ang, dala madaot ang kanang workflow or ang relationship. So, ang ethics lang nimo, kung pareha mong level is do your part, that's it. Do your part, contribute to the best that you can to make it happen to the culture and all contribute to the company maabot lang gyapon ang panahon na kanang ang panahon na mismo ang mo, mo decide sa katong tahanan na to na murag okay siya na bahala mo hawa na no and yeah you can talk to the person or just do your thing how about you guys pasig na mo lain na ways na kung saan mo pag-deal sa kanang office mate mo na naad, wala dire, wala dito. Kung baga, wala'y pakialam na tao. Let us know in the comment section. And if this video helped you out in any way, don't forget to subscribe and hit the notification bell so that every time we have new videos, you will get notified. Thank you so much and see you on the next video.